билік көріп отырсыздар иә қоятын емес мына биліктегілер ешқандай заңға бағынбайды заңды өздері бұзып жатыр мына саяси күштер шығып жатыр кеше двк дейді анау көше дейді оларды экстремист деп соттың шешімі шығарып заңсыз заңнан қорқпайды құдайдан қорқпайды ал ондай болатын болса біз еркін қазақ қозғалысы тағы да бір күрестің тәсілін қазір ойлап таптық қарғыс атсын ә, нұр отанның жетістігін деп ел басына тығылып отырған қалмақ назарбаевтан бастап қазақтарға жауыққан бейімдік қарғаудан басқа ештеңе қалмайды сондықтан да мен мынау қарғыстың екенін сіздерге түсініктеме беріп өтейін деп едім қарғыс қарғыс сөздердің Ә, қазақ өміріндегі негізгі атқаратын қызметтері біріншіден жамандықтан жирендіреді екіншіден жазалау құралы ретінде пайдаланылған <clears throat> қылмыстық іске жоламауға ұмтылған адамгершілік қасиетке тыйымға шақырған міне қарғыстың атқаратын қызметі ата бабаларымыз өмір ә, тәжірибелерінен алынған халықтық әдет ғұрып болып қалыптасқан салт дәстүрлерінен үлгі нұсқауларды өне бойына ұрпақтарына үлгетіп отырған тілек тілеп бата беріп жастарды жақсы жолға бастаған ә, жалпы мына қазақ халқы батаны үшке бөледі ақ бата дейді теріс бұл қарғыс батасы нағыз мінекей и серіктесу батасы баталасу дейді оны ақ бата ол кіші жүректен шыққан ақ ниет ізгі тілек ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан өсиет нама ақ батаның негізгі мақсаты ағайынның бір біріне деген мейірім шапағатын сүйіспеншілігін білдіру бірін бірі ынтымақ ырысқа береке бірлікке шақыру үлкен кішінің жолын ашу болашақта жүзеге асырылатын мақсат мүдделерді белгілеу айшықтау айқындау ал енді теріс бата бұл қарыстың, яғни жазаның өте ауыр түрі мұндай батаны әке шешесінің сенімін ақтай алмай үлкен ұятқа қалдырып әулетін ата деген масқаралаған ә, мынау өздеріне қолы тілі тиген дінін тілін отанын сатқан жауыздық ауыр қылмыс кешірілмес күнә жасаған баласына қолдарын теріс жайып қолдарын теріс жайып былай міне ә, тұрып былай бата берген ә, батаның бұл түрі ел ішінде өте сирек қолданылады теріс бата Э, ұрпақтан ұрпаққа қара таңба болып қалып берген. ата аналарының теріс батасын алғандарды халық жек көрген оларды қарабеттер жүзқарлар деп оларға сенім артпаған дос болмаған олармен ә. қазіргі таңда мынау бетсіз тексіз полицейлер мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаналғыштарына қолданылатын ең жойқын қару ол мына қарғыс әсіресе аналардың қарғысы күнәһарларға қатты тиеді тіпті жеті үрім бұтағының болашағына кесірін тигізіп өмірлік жолын жауып тастайды карма дейді орыстар <coughs> сондықтан құрметті аналарға айтарым қол аяқтарыңды бұрап еріксіз түрмеге жауып қорлап жатқан күштік құрылымның жендеттеріне қолдарыңды теріс жайып теріс жайып не былай қарғыс айта беріңдер беріп тұрған теріс баталарыңды видеоларға түсіріп қалың елге тарата беріңдер тарата беріңдер ол сендер келесің бүкіл халық қарғыстарыңды қолдайды ұры жемқор жүйені қоса қарғайды сендермен бірге теріс баталарын біреді. арабестерді қарғыс атсын акциясы мына еркін қазақ қозғалысын жариялап жатқан вот если даурена жена смотрит я тебе хочу передать даурена жена вот этого мужика жеті ұрпатаққа дейін қызығын көрмей кетсін сенің балаларың бар ғой болды айтатыным сол міне кеше біздің аналарымызды ренжітті бұлар оңбағандар жаңағы азамат дәурен бабамұратов деген азамат иә бірінші қарабет қарғысқа ие болған бұл дәурен бабамұратов жай ғана іліп тұрған жоқ кешегі әрекетіне ғана емес иә мынау аналарға қысым көрсетіп алдап құлап полицияға келіп тығып иә жоқ бұл оңбаған былай орысша айтқанда даму нарыбасы мынау былтыр кім қосановтың сайлау штабын басқарған алаяқ көрдіңіз ғой мына халықтан бірнеше миллион халықты алдап мынау петропол саясатының жаңағы назарбаевтың өзінше соның алдында қызмет жасап оған бір нәрсе қызмет беремін деп иә арын сатқан азамат көрдіңіз сыбағасын алды қазақ тарихының несінде қалады қазір бірінші номер болып арабетовте бірінші боласыңдар сіздер міне полиция қызметкерлер қазір ескертіп жатырмын сендерге иә бірінші сендер кетесіңдер шестеркалар мінекей дәурен бабамұратов ие болды осындай атқа басқа мүмкіншілік жоқ бұларды тоқтатуға сөйтіп тоқтатайық онда қарабеттерді қарғыс атсын